today's plate is pasta alla siciliana beautiful uh, diciamo and Sarah uh, when I said um, effetto de melanzane. I'll uh, <laughs> say in this way. Mm, I like them in this way, but not separately. Sorry for this short version this day, days of uh, the videos of uh, today's playlist, but uh, as I already explained uh, a few days ago, non ho il tavolino eh, disponibile diciamo, per fare riprese di me col piatto eccetera ma eh, da lunedì prossimo dovrei riaverlo quindi ancora una settimana comunque spero vi piace il piatto io più you enjoyed the sim, the video and the plate have a great day again